Всем привет, дамы и господа! Сегодня будем играть в World of Tanks на тестовом сервере. Это вто второе тестирование. Так, будем играть сегодня на артиллерии и так жмем в бой. Мы с вами попадаем на карту Южный берег. Я думаю, мы поедем в квадрат С2, так как мы родились с Нижнего Респа. апнули график. Кстати, да, поменяли. Видите, как теперь блестят? Как все теперь блестит. Гусеницы блестят. Танки разного цвета наконец-то стали. Прорисовочка хорошая. Только прицел надо будет поменять. Что какой? -то. Подожди. Итак, мы доехали до этого квадрата. Сводимся. Что? Что? то ж ты потом увидишь на ютубе Так вот мы видим як пз Е100. Берем упреждение, кидаем. И 686 прилетает. Як панзер Е100. И мы меняем позицию. Еще раз сводимся. Теперь при перезарядке сводимся на Т-57 Хэви, Делаем пометку на арту И сводимся на Т-57 Хэви. Тут у нас вторая ПТ. ФВ еще поляки попали сейчас свожусь на фб двести пятнадцать думаю то что он где-то здесь кидаю ей и на 125 всего лишь закидываю фвшечки Еще раз сводимся на нее. Свелись. Кидаем. Снаряд вошел. Миллион процентов. Опять кадешимся. Вот у нее из 2000 хп осталось 1100. И как я считаю, надо переезжать. Мы едем на другие квадраты. Все быстренько сделаю скайп то, что я не беспокоить. чтобы мне никто не мешал. Вот как сейчас э, делал мой друг, пытался добиться, чтобы я ему ответил, но когда я снимаю, вы узнаете. То вот сейчас должен появиться где-то Е5. Я поднимаюсь наверх, чтобы дать шот по нему хотя бы. Для арты сколько я настрелял, это я считаю мало. Это наша вторая се, это была наша вторая серия игровой рубрики «Мир танков по катушке». Всем спасибо за просмотр, досматривайте это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь с нами. Приятного просмотра!